Per brindare al nuovo anno abbiamo trovato e testato uno spumante prodotto da Valdo, che è un'azienda del Veneto, ma andiamo a vedere tutti i dettagli durante il nostro test. Il tappo e l'etichetta sono quelli solitamente utilizzati per gli spumanti nello specifico, il tappo non presenta muffe o segni di alterazioni. Appena versato troviamo un ottimo perlage, molto persistente nel tempo all'interno del bicchiere, che conferma l'ottima qualità di questo prodotto, la colorazione è un corretto giallo paglierino, quindi escludiamo problemi ossidativi. Il vino base che è stato utilizzato per ottenere questo Prosecco Veneto è di buona qualità Infatti, dopo pochi secondi che il prodotto è stato versato nel bicchiere, è possibile apprezzare gli aromi fruttati e nello specifico frutta bianca e a tratti frutta esotica. L'effervescenza non è fastidiosa. La freschezza è piacevole in bocca, la sensazione vellutata che conferisce questo prosecco è notevole. Nonostante sia secco, rimane una leggera nota dolce che sicuramente non stona le buone sensazioni percepite. Bene, siamo arrivati alla fine della nostra recensione, vi auguriamo un buon anno e Wine Food Rec ritornerà il prossimo anno con tante nuove recensioni. Mi raccomando, seguiteci, ciao!